di majlis kita insyaAllah Semoga Allah berkahi Semoga Ustaz diberkahi Allah Amin Saya ada dua soalan Apa hukum bagi individu Islam Bermain pelaburan forex Bila Jual beli Apapun nama transaksi Ini ada mengandung tiga Maka diharam Pertama Zul aniaya Dua, gharar, gambling, judi, ketidakpastian. Tiga, rish, tipu. Cuba tanya yang pakar forex. Ada tak yang tiga ni? Atau salah satu daripada tiga ni? Zul, aniaya, gharar, gambling, judi, ketidakpastian, dan rish, tipu. Bila ada, jauhkan. Kita selalu minta barakah, salamatan fil din, muafiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq. Tak ada barakahnya. Senang hidup ni kita minta barakah. Bagaimana cara menghilangkan rasa was-was dalam kita beribadah? Berilmu. Allahu Akbar. Sudah keluar angin atau tidak? Sudah keluar atau tidak? maka berilmu orang berilmu dia tak ragu kerana dalam hadis dikatakan jangan engkau batalkan sembahyangmu hatta tasma'a sautan sampai engkau dengar suara au atau kau cium bau selama tak ada suara tak tercium bau tak batal Siapapun berbisik Satu masjid ini mengatakan kau batal, kau batal, kau batal Tidak batal tak ada suara tak tercium bau kerana ada yang tak bersuara baunya luar biasa <laughs> maka berilmu la ilaha illallah cuba baca pangkal ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam berilmu dulu itu tajuk kaji kita petang tadi dengan Eh, sahibul fadilah Ustaz Azhar Idrus istiqamah dalam berilmu. Saya sampaikan empat istiqamah dalam ukhuwah, istiqamah dalam amal, istiqamah dalam menjaga amal, istiqamah. Tapi beliau sampaikan tambahan istiqamah dalam ilmu. Maka bila ada majlis-majlis ilmu hadir, alhamdulillah malam ni melimpah ruah. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai anak cucu insyaallah. Sila Ustaz jelaskan sejak belakangan ini ramai kaum wanita yang haid masuk dalam masjid. Bila kita tegur mereka marah balik buat tak tahu. Macam mana tu ustaz? Perempuan yang haid, maaf, yang uzur, maka dia tidak boleh melakukan pegang Quran, bawa Quran, baca Quran, solat, iktikaf, tawaf, puasa, tujuh. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh Syekh Wahbah Zuhair. Jadi bila perempuan ini ingin dengar tazkirah di mana? Itulah maka masjid-masjid itu ada halaman. Ada masjid-masjid itu biasa. Maka dipasanglah di situ screen. Ada suara. Dia duduk untuk perempuan-perempuan. Nah ini gunanya. Maka yang membina masjid dia mesti faham Uh, kalau tidak maka na'uzubillah mana dalilnya perempuan tak boleh bezakan antara almaru dengan almuksu almaru lalu lalang sana tak ada jalan sini tak ada jalan ada rumah di sini dan ada kedai di sini maka perempuan haid lalu berjalan ya tapi almuksu menetap tidak ini mimbar nabi ini mihrab nabi lalu kemudian ni rumah nabi Nabi datang mendekat kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Nawilinil khumrah. Hai Aisyah, tolong ulurkan aku kain. Nabi tak keluar. Mengapa Nabi tak keluar? Dia khawatir iktikafnya batal kerana ia sedang iktikaf. Aisyah tidak masuk ke dalam. Mengapa Aisyah tidak mau masuk ke dalam? Dia sedang haid. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Nawilinil khumrah. Aisyah mengulurkan tangannya tapi badannya tetap berada di luar. Itu jendela, pintu, tingkap, maka tangannya masuk ke dalam. Aisyah pun takut memasukkan tangannya ke dalam. Apa kata Nabi? Tanganmu tidak haid. Aisyah saja takut. Nah, ini dalil ulama. Nak tanya apa hukum kita bagi mayat orang kafir Apa hukum kita bagi mayat orang kafir kepada anjing? Huh? Mayat orang kafir kita bagi kepada anjing. Bagaimanapun juga dia manusia Maka orang kafir itu terbagi dua Ada namanya kafir harbi, kafir perang ada namanya kafir zimmi kafir zimmi dia bayar jizyah dia bayar daribah untuk keamanan dia berada bersama kita man adza zimmian faqad adzani siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti aku kata nabi oleh sebab itu kafir harbi perang bila orang itu disebut kafir harbi dua لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم bila mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu mereka membunuh kamu maka dia kafir harbi Bosnia Slobodan Milosevic eh, itu kafir harbi itu sebab dia mengusir orang Bosnia dari Serbia dan dia membunuh orang Islam Ah, Israel ah, itu kafir harbi perang akan tetapi kafir zimmi yang hidup bersama dengan kita maka antabarruhum buat baik wa tuqsitu ilaihim bersikap adil apa hukum kita duduk satu rumah dengan orang fasik siapa itu orang fasik orang yang dengan sadar melakukan perbuatan dosa dia tahu itu dosa tapi dia terus terus buat itu fasik yudhillu bihi katsira banyak yang disesatkan Allah wa yahdi bihi katsira banyak yang diberi hidayah oleh Allah siapa yang disesatkan Allah wa ma yudhillu bihi illal fasiqin yang disesatkan Allah orang yang fasik jangan dekat-dekat orang fasik Nanti kita ikut pun tersesat. Orang fasik ni mungkar. Orang mungkar itu mesti kita tegah. Man ra'a minkum mungkaran. Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran. Faliu ghayir hubiadih. Robah dengan tangan. Fa'illam yastati kalau tak mampu. Fabilisani dengan lidah. Fa'illam yastati kalau tidak mampu. Fabi qalbi dengan hati. Wadhalika at'iful iman. Itulah lemah lemah iman. Apa hukum jawab azan dalam tandas Haram. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. <laughs> Oh, haram. Tak boleh sebut nama Allah dalam tandas. Nabi tak jawab salam tiga kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Diam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Diam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Diam. Lepas tu baru Nabi keluar. Waalaikumsalam. Jangankan menjawab membawa cincin pun Nabi tak mahu. Cincin Nabi di kelingking tulisannya Muhammad Rasul Allah. Ada lafaz Allah. Bila dia nak masuk ke dalam tandas, dia buka, dia letak. Ha, baru dia masuk ke dalam. Lepas tu dia keluar ada kita jangan <laughs> di tangan hilang apalagi dilepas benarkah mem bin atau bintikan anak angkat kepada ayah angkat hukumnya haram dan berdosa kerana dikatakan menipu nasab bagaimana pula jika semasa ijab kabul nih kita cut dulu ada beberapa pertanyaan Muhammad Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad turun ayat maka Muhammadun aba ahadim min Muhammad bukan bapa kamu walakin rasulullah dia adalah rasul utusan Allah wa khataman nabiyyin dia adalah penutup para nabi dulu dulu di pintu makam nabi ayat itu yang ditulis sekarang dirubah ayat lain sekarang ayat tak boleh bersuara keras-keras sebab ada orang ya tak boleh dulu ayat itu yang ditulis di atas makam nabi Muhammad bukan bapa kamu. Maka turunlah ayat, "Udhum li abaihim." Pakailah nama bapa dia, bapa kandungnya. Akhirnya tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika semasa ijab kabul? wali menyebut nama pengantin dengan bin kepada ayah angkat. Adakah sah nikah pernikahan itu? Jika tidak, adakah hubungan suami itu dianggap zina? Mana sah? Beza antara Fatimah bin binti Abdullah dengan Fatimah bin binti Abdul Somad. Kalau Abdul Somad anak saya, memanglah anak sulbi saya anak kandung saya, anak biologi saya. Tapi kalau ini bukan, maka kita dah tipu dia. Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami kata Nabi. Sedangkan menipu buah aja Nabi marah. Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan. Ya sahibat ta'am, hai penjual makanan. Mahadha, apa ni? Kata dia asabagul matar kena hujannya Rasulullah. Bila yang basah ni nampak di luar busuk tentu tak laku. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Bila ada ancaman menunjukkan itu larangan. Begitu dalam kitab usul fiqh at-tahdid tahrim Ancaman menunjukkan haram. Kalau haram tak boleh dilakukan. Kalau sudah terlanjur terbuat bagaimana? Akad ulang balik. Wali dua saksi ijab qabul lelaki aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah akan datang jangan cuba-cuba nak pakai bin binti bin binti tipu dusta bohong naudzubillah sekali dusta sekali bohong akan ditutupi seratus dusta seratus bohong pertama bohong ayah dia lepas itu bohong bohong dusta dusta rasul zunub al kadhib induk dari segala dosa adalah dusta maka jangan sampai kita berdusta pihak yang mengatakan kita tak perlu berkasidah beryahanana yahanana yahanana tak perlu puji Nabi berlebih-lebihan sebab Nabi tak suka umatnya memuji melampau cukup sekedar berselawat sikit-sikit aja sikit-sikit aja datanglah sahabat memuji Nabi dipujinya Nabi apa Nabi marah? Jangan puji-puji aku. Pergi sana. Tak. Apa Nabi? Sakata watabassama. Nabi diam dan tersenyum. Maka itulah dalil hadis riwayat Tirmizi. Sakata watabassama. Itulah dalil ulama membuat puji-pujian. Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dibuatnya syair Barzanji. Orang di Terengganu masih baca Barzanji. Anda baca apa sih? Apa tadi ulimla? Bismillahil Aliyah Mustadirra Faidal Barakati Ala ma'ana lagu Wa awla Abu Ja'far Al-Barzanji Lahir di Madinah Belajar di Al-Azhar Kahera pada masa Turki Utsmani diangkat menjadi mufti Yaman. Balik ke Madinah menulis syair Al-Barzanji. Habib Umar bin Hafiz menulis syair Abdiyaul Lameh. Al-Busiri ini Kahera, ini Iskandariah dia tinggal duduk Askandaria dia buatlah syair namanya syair burda maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maka syair-syair ini dibaca tiap-tiap malam saya hadir di majlis Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Rosaifah di Makkah Al-Mukarramah lepas baca kitab ha, munsyid mana munshid? ha, fadal munsyid fadal mendengar syair itu lembut hati kita Masya